bir yillik muddat davomida o'tib keladi lekin 90 80 yillarda harbiy xizmat muddati 3 yillik bo'lgan hech tasavvur qilib ko'rganmisiz askarlar 2 yil va 8 oyda qanday ahvolda bo'lishgan bizda navbatdagi sahna ko'rinishi 3 yillik armiya rota tekshlar rosa sahnaga qarab qadim yoshlar muxlislarga assalom yigitlarga assalom qizlarga assalom fonogrammachi xonandalarga salom 15 minut tanaffus shu kamandiram jon tegdi pistoletim songa tegdi <laughs> kelganimizga ham ikki yil sakkiz oy bo'libdi yana to'rt oydan keyin uyga ketamiz gapirmang <laughs> e qizlar qanaqaligini esimdan chiqib ketdi ya <laughs> sochi uzun bo'ladi <laughs> oyoqlari ham uzun bo'ladi oppoq bo'ladi mini yelkada yuradi bo'ldi to'xta hozir urib yetdigimni yorib yuboraman to'rdalaring hay hay hay hay voy ot bo'lib ketdingu <laughs> san nima bo'ldi senga? nima qizlar qiziqtirmay qo'ydimi yo'q qiziqtiradi ha ana ovqatga qo'shadigan doridan ko'proq qo'shib yuborganmi deyman ancha muncha narsa ta'sir qilmagan ta'sir qilsinmi yaxshi ko'rgan qizingdan xat kelgan qo'y ber ber ber yo'q yo'q bermayman o'ynamaysan yutishni bilmayman bo'lmasa bermayman xatni bo'pti o'yla iya a tashlab ketibdimi yo'q o'qishni bilmayman ber. assalomu alaykum otabek aka yaxshimisiz esingizdan panoramaga faqat ikkalamiz kino ko'rgani tushganimiz yomon esladiyu <laughs> buni panoramada kino ko'rmagan shekilli <laughs> yana chiqib kelishini qara eslat eslat eslataymi eslat panoramadan chiqib qazaqartalarni yeb o'rdani bo'yida ha qolganini ertaga o'qib berarsan baribir ta'sir qilmaydigan bo'lib qoldi ha biza tembil bizami bular tuxmi ha tuq давай gazini beramiz давай gazini ber bo'ldi keladingmi uchinchi aytaman armiyada chumoq bo'lmasligi kerak deb umar bugun tug'ilgan kuning 13 o'ttizida Ikkalamiz nomimizdan mana shu oftob o'qib podarka senga. tabriklaymiz moro bo'lib tashasin, давай mazza mana. sen xizmatgacha kim bo'lgansan traktorchi bo'lganman ana sen kim bo'lgansan usta bo'lganman ho'p Barcelona. Hmm, Baris. El Villa. Hmm, urang, urang. <laughs> ha, mujik. Sen kim bo'lgansan? Men hopis bo'lganman. Voy, voy, voy, mazayu. Mazayu. Opiga tug'ilgan kun emas, to'y ekanu. Hopis, Sharik. Bir nafas yo'llarni o'zim ochib qo'ying. men sharik yaxshi ko'raman <laughs> qaysi ashula aytganlar hofiz dachalar bor dachalar yubiley kuba yubiley masa qilamiz qani qani egilsinlar сразуmi yo'q uramiz mana mana mana hmm, shundanga ham ye sen nimaga xizmatda cho'girma bilan yuribsan original <laughs> ekan Manga qarang, rol bosh. Salom. Sarban guruhining Farhod Saidov o'g'limasmisan? emasmisan? Xuddi shunday. Omadingni bersin aka. Hech ko'rgan qizim esimga tushgan. A unda xat yoz. Ha. Sevgilim Nappi. Men sen bilan Makkapoyada uchrashardim. Sen menga qarab yugurarding, men esa senga qarab yugurardim. Makkapoyani egasi esa bizga qarab yugurardi. men seni hali ham yaxshi ko'raman hozir o'ng qo'lim bilan senga xat yozayotgan bo'lsam chap qo'lim bilan seni o'ylayapman sababi surating hali hamon chap qo'limda seni yaxshi ko'rib qoluvchi sog'inib qoluvchi ahmad nuqta qo'y mana qarang umarov siz bu soldatlarga duxlaga kalashnikov haqida ma'lumot bermaysizmi harqatda avtomat kalashnikov bilmaysizlarmi aslo yo'q bor kalashnikov olib kel tez avtomatlar poligonga olib ketib qolganu o'ylab ko'r kim kalashnikov bo'lishi mumkin men <laughs> vatanga rahmat mana tuxlar ko'ra bu avtomat kalashnikov faraz qilinglar bu tirgaklari mana <laughs> so'raganlarim yo'q bu avtomatni stoli qatta u qayerdan kiradi qayerdan chiqadi tushuntirmaysizmi <laughs> Xo'p, mana bu yerdan ochog'ingni. Mana o'q bu yerdan chiqadi, bu yerdan tiqiladi. <laughs> Bitta o'qling. Hey, bitta o'qling. <laughs> Kechirasiz, bu avtomatni magazini qatta magazini? Ha, magazini yonida joylashgan bo'lib, 32 ta o'q shunda joylashgan bo'ladi, ortiqchasi osilib turaveradi. <laughs> Xabar bitta savol qiziqtiryapti. Otadigan E, duxlar sindirib ketibdi buni bittalab otgan yaxshimi avtomatik otgan yaxshimi sizlar bittalab otganlaring yaxshi avtomatikada shunda bosganda o'ttiz ikki to'q varra chiqib ketadi stvol qizib ani qo'lini kuydiradi qo'lingni tur молодец yasha xizmatgacha kim bo'lgansan terbiyalab bo'lganman <laughs> usta bo'lgansan qochmoqchi mendan shularni kalta yeyishini ko'rib uydagilarim esimga tushib ketdi uydagilaring sog'indingmi qolingsan man senga uydagilaringni eslatadigan ashula aytib beraman aytib ber salom bola onajon ginam yana sizga yozmoqdaman xat salomatmi aziz otam ham ukalarim yurgandir qushloq salom mona, onajon ginam ey anavi o'tirsana hey ne yig'lasan? Erkemsan? Erkemsan domasanga boya aytdim o'tiribman Uydilar sog'indingmi telefonda gaplashasanmi qanaqa kompaniya yusuf yusuf man gaplash yoshlik zo'ra voy voy voy bu aka bu aka bor bor kuldingmi yo ichimda kuluvdimda bor bor точно bilaman deydilar kompaniyasi beeline beeline gaplash shundan gaplash alo oyi assalomu alaykum man sizni yaxshi ko'raman bu mening onam ko'rsatuvi yo'q yo'q ichmadim просто telefonimiz shunaqa sasiydida ha ha ha yonimdalar hozir beraman hozir sizni so'rayaptilar oyim so'rayapti ha kerak shoshmang dadam bilan o'ylayapsan birga sho'rva ikkiga osh ekan ta'sir metodi barchamiz bilamiz har bir yigit vatan oldidagi burchini